Yanvarın 28-də yerli vaxtla saat 23:30-da İranın İsfahan şəhərində Müdafiə Nazirliyinə məxsus zavodda dron hücum olub. Xəbər verilir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin iddiasına görə dronlardan biri hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən zərərsizləşdirilib, digəri isə hərbi hava qüvvələrinin tələsinə düşərək partlayıb. Qurum itkilərinin olmadığı və zavodda əhəmiyyətsiz ziyanın dəydiyini desə də, sosial şəbəkələrdə zavodda baş verən partlayışın miqyasının böyük olduğu məlum olub. İranın müxtəlif bölgələrində bölgələrində hava hücumunun olduğu bildirilir. Xəbər veririk ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ölkənin paytaxtı Tehran başda olmaqla Rəşd, Təbriz, İsfahan və digər şəhərlərində hava partlayışlarının əks olunduğu videolar paylaşıblar. Video görüntülərdə hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, həmçinin atışmaların səsləri eşidilir. Ölkənin bir sıra şəhərlərində hava həyəcanı siqnalı verilib. İran Müdafiə Nazirliyi İsfahanda quruma aid olan zavodda partlayışın uğursuz dron hücumu ilə əlaqələndirsə də, ölkənin digər şəhərlərində olaylar barədə hələlik açıqlama verməyib. Eyni zamanda Əl-Arabiya nəsri İsrail kivlərinə istinadən bildirib ki, İsrail İran daxilində əməliyyat keçirir. Bununla belə, ölkə rəsmiləri İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirməyiblər. Qeyd edək ki, hadisələr İsrail baş naziri Benyamin Netanyahunun Qüdsdəki terror hücumlarına dərhal cavab veriləcəyini bəyan etməsindən bir gün keçməmiş baş verib.